Всем привет, Максим. Мы будем снимать видео. Показывает мой поезд. Мой поезд, который я собрал сам. Так, вот. Сам человек, который сидит здесь. Это... А Против... Уйду, уйду, уйду. А, а! Вот что глоеды-то эти делают тут-то? Чейно вы тут делаете, ребята? Ой! Ой. Играете? Да. Повис где-то или что ли? А ты куда полез? Куда тебя Леший-то понес? Ну-ка давай. Ой, скалолаз, верхо... ой, верхолаз. Ой, как страшно-то. Что они тут делают? О, вот это да. Да почайно ты мне? Куда пошел? Ой. Так я не закрываю. Ну, все нормально это белый, это красный. Ну Вот такой червячок. А здесь сам ничего не использовал. Он едет, я хорошо скажу, рисую. Это здесь дым выходит, здесь панель. Здесь уголь. Просто у меня нет угля, и я взял такую деталь. Так, давай. Ну, здесь, здесь, здесь. А, нет, так. Так, вот расселение пути-то. И могу соединить. Всем пока, с вами Макмусин, всем пока.